الناس العرب بيقولوا النسابة ثلاثة نسيب جبل يشيل مرته ويشيل أهله ويشيل نسابته ويشيل جيرانه ويشيل الضيوف الجبل ما بيشيل أي حاجة بيشيلهم بأخلاقه وبالتعامل وبكرمه وبطيبته وبحياة زي دي ونسيب جمل بيشيل مرته دي ما بزيد لكن مرته ما قصر فيها ونسيب سعن تشيلوا انت يملاك مويه وما اكثر السعون في زماننا هذا لانه لا خلق ولا ادب شكل حق دين واسوا حاجه في الدنيا واكبر ضربه للدين تجي من غبلك يكون مظهرك حق الاسلام والتعامل حقك مع حق الاسلام تكون اسوا انسان قدم رساله للاسلام بصوره قبيحه الإسلام ده سيده بيتحمل وسيده بيتنازل لأنه هو عرف وذاك ما عارف وفي السودان ده بيقول لك السكران في ذمة شنو الواعي انت واعي عرفت ده حق وما عرف